各位好，上次与大家谈了创想三维的故事，很快我就收到了两部机器，分别就是 Ender Pro 三 Pro Ender Pro 三 V 二，它们不算是新的产品，尤其是 Ender Pro 三 Pro 已经出了一段时间，但既然卡洛斯一向都是用 CR 系列 e e n d r 系列的机器，对我来说是新的，而且听闻 Ender Pro 三 Pro 的性价比非常高。 在二零二零年是这个价钱中的 best selling machine。事不宜迟，我们立即开始吧。提醒一下，假如大家都喜欢《红警奇侠》卡洛斯的频道，请于右下角按订阅；假如希望第一时间接到新影片的通知，请按叮当，并欢迎大家按赞及留言发问。开箱之前有件事大家不可不知：创想的 FDM 打印机有三个系列。 有一个系列称为 CP，是三合一的机，就只有一步，我们将来才介绍。CR 系列是我一向用开的，买回来装嵌十分钟就能使用。但今天我们要介绍的，Ender 不三 Pro 属于 Ender 系列，主打是懂 DIY 的买家，所以开箱之前你必须要肯定自己的解难能力。打开箱子会见到长长的说明书。 不用担心，全部都是图片。箱里有一些旅行材，并非所有部件都是分开的，好像这个主机身都是完成了的，但相对 CR 系列来说，部件却是散开的，连这个变压器都要自己去安装。两个部件模打连接了滑轮，又成为了一个部件，还有很多一代代的零件，上面一层，下面还有一层。 估计安装真的比 CR 系列较为复杂，但不仅要，这样才是乐趣。我们先打开这一袋东西，看上去全部都是工具，有扳手、六角池，还有一些零件及螺丝。我还差点被针扎到，原来这针是用来清理堵塞的喷头，还有一些锁带。 这么多零件，卡洛斯建议分门别类放好，一来方便取用，二来不易遗失。第二个交代的东西没这么常用，例如有使用的 PLA 号料，有一个限位的装置，备用的喷嘴及接头，还有插 SD 卡的 U 盘。 分门别类承载好之后，左边是常用的东西，右边是没有这么常用的。这么多零件，卡洛斯也要认真看说明书。第一步要取出两只旅行材，四颗 M 五乘四十五螺丝，安装成龙门的左右支柱。提醒大家要根据孔的距离辨认左右。四粒螺丝在底部装上。 安装螺丝需要使用六角池。第二步是安装变压器及控制板。螺丝方面要使用 M 五乘八和 M 四二十。在安装螺丝方面，卡洛斯也有心得，就是先扭入上面的一颗，但先不要扭紧，借用地心吸力让配件挂在这里，然后扭进下面的一颗，最后才把两颗一起扭紧。 面板的处理方法也是一样，不然你把第一颗已经扭得很紧，第二颗的孔可能会偏移了。无论有多少颗螺丝，做法也是把螺丝扭进但不收紧，直至到最后的一颗也扭进，才收紧所有的螺丝。暂时我觉得这部打印机和我正在使用的系列，最大分别是它没有保护线路板，可能就是把设计的空间留给你。 下一步就是安装 Z 轴的限位装置，螺丝及 T 型丝母一早已安装了。有关注卡洛斯影片的便知道 T 型丝母如何安装，丝母也是扭进了，但不收紧，摆放成一个垂直的位置，然后让丝母放进旅行台中间的坑，使用六角池旋紧螺丝，T 型丝母便自然旋转九十度，咬紧旅行台。 第四步是安装 Z 轴模打及 Z 轴丝杆。这个步进模打的轴一早已经安装了接驳件，只要把丝杆取出，插入接驳件，用力扭紧螺丝。模打转动的时候，便会带动丝杆转动。至于 Z 轴模打安装的位置在机的背部，所用螺丝是两颗 M 四乘十八。说明书的背面是第五步和第六步。 都是处理 X 轴的，剩下来的两根铝型材，X 轴是比较多孔的，要把它插进去，有装配两个模打的零件，要使用两颗 M4 乘十六螺丝固定。由于螺丝是在零件中心地方插进的，因此六角池要通过面上的孔扭动螺丝。现在取用这个连接机身的喷头装置，它的上面有三个滑轮。 刚好可以滑进 X 轴内，这些沿着铝型材滑动的滑轮，可以说是创想机器的特色。它的好处是又顺滑又安静，所以每根轴都有三个滑轮。而在 X 轴尽头的这三个滑轮，便是沿着龙门柱来升降的。因此，同样是使用两颗 M4 乘十六螺丝固定。第七步要求在 X 轴的尽头安装一个吊销松紧配件。 安装方面也是用两颗 T 型丝母。第八步则是要使用皮带，这种皮带有一面是有齿的，需要把有齿那一面绕着 X 轴的齿轮，皮带攀过调校松紧的配件，皮带两端的铜柱要滑进喷头附近的这两个凹位。完成皮带安装才松开调校配件的螺丝。 把皮带拉紧，同时调紧螺丝。要提醒大家，皮带松紧非常重要，不能太松，不能太紧。到了第九及第十步，便把完成的整个 X 轴滑进龙门柱，应该有一个螺丝孔对准 Z 轴的丝杆，手动旋转 Z 轴，整个 X 轴便会下降。第十步要使用剩下来的铝型材和四颗 M5 乘25的螺丝。 把龙门柱的上方封顶，有好螺丝使用配件把铝型材侧边封好。很快便到了第十一步，差不多完成便安装耗料支架。说明书只是安装在机顶，但也可按照实际使用情况安装在侧面。只要耗料挂上后能顺利进入，即出机变形。 第十二步全是有关接驳，包括要把气动转接头扭进挤出机，再把白色四氟管插进气动转接头。电线接驳方面包括变压器输出二二零 V 的输入，除了 Y 轴外，X 轴、Z 轴及 E 轴都要接驳。 但所有线都有黄色小圈标识。扩伸插头插进模打，窄身插头插进线位装置。这轴的插线比较麻烦，尤其是它的线位装置，要先把它拆出才能插线，然后再重新安装。最后别忘了控制板的彩虹线。 要插进 EXT 三的插头。到了这里，整个安装已经完成了，可以开启电源。值得一提的是，e n d r 不三 Pro 的热床并非晶格玻璃，反而是一块磁性软垫，表面是磨砂的。由于有磁性，不需用小夹便能依附热床。表面的磨砂没有晶格玻璃般容易刮花。 由于它是软性的脱床，非常容易正常控制机器回归。使用手动去调平四角，然后把载有档案的 S D 卡插到机底的这个位置，便可以进行打印了。相对于卡洛斯曾经用过的其他机器，我觉得 Ender Pro 的打印非常安静。 其中一个原因当然是因为滑轮减低了摩擦力，而我相信摩打方面一定是选用了一些静音驱动板，打印的效果暂时我看到非常的好，招财猫上面的胡子非常清楚，猫身上的纹理亦非常细致，相信经过这样详细的解说。 有解难能力的你一定能够把 Ender 五三 Pro 安装出来。正如刚才所说，n d r 系列是针对 DIY 的市场，所以它还有很多空间供你自己发展和升级。未来卡洛斯的题材会很丰富，我会逐步机和你一起开箱，我会教大家如何利用打印机能自我创造的优势，去为自己打印配件升级。 希望关注创想打印机的您不要错过我的影片。喜欢我的影片，请订阅、加赞及分享。